На видео подробно разберем то, как разделить экран на э, смартфоне Samsung на две части. Делается достаточно просто. К примеру, мы хотим пользоваться двумя приложениями одновременно. В моем случае я выберу а, календарь. Нажимаем на календарь и сворачиваем окошко. Это такой кругляшочек посередине. Свернули. А далее выбираем калькулятор. Выбираем калькулятор, открываем. Нужно необходимо, чтобы было открыто как минимум два приложения. Все, сворачиваем. Далее нам требуется зайти в меню. Меню может быть, э, в меню, скорее всего, можно зайти с помощью кнопки, если оно у вас э, на кнопочном смартфоне кнопочкой выделено. Либо же это три черточки вертикальные в нижнем левом углу. Они обычно находятся, нажимаем на них. Все, открылись наши два приложения. А что нам надо сделать дальше? Кликаем на иконку первого приложения, кликнули и выбираем запуск в режиме разделенного экрана. Все, выбрали. А теперь выбираем второе приложение, просто кликаем на него и все. Теперь у нас открыто два приложения. У нас открыт одновременно календарь а, на смартфоне и открыт калькулятор. А, Причем пользоваться мы можем обоими одновременно. То есть без каких-либо проблем. Очень даже удобно. А как выйти теперь обратно из всего этого? Обратно тоже выйти достаточно просто. А, просто есть стрелочка назад а, в нижнем а, правом углу смартфона. Нажимаем. Закрылось одно приложение, закрылось второе. И вверху теперь у нас вот чисто один крестик вот такой вот. Нажимаем на этот крестик. Нажали на крестик. Все, у нас все закрылось. Далее, к примеру, здесь у нас есть еще одна функция. Можно запустить приложение в уменьшенном режиме. То есть Э, в режиме всплывающего уведомления. Как это сделать? К примеру, выберем наш калькулятор. Откроем наш калькулятор. А, далее снова заходим в меню. Нажимаем э, на меню. Выбираем наш калькулятор. Зажали. Открыть в режиме всплывающего окна. Окей. Теперь наш калькулятор открыт в режиме всплывающего окна. Мы можем уменьшать всплывающее окно, увеличивать, либо же закрыть на крестик, если нажмем, оно закроется. Если нажмем расширить, оно расширится. Вот, в принципе, и все. Ничего сложного здесь нет. А, надеюсь, видео было полезным, и информативным. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.